El movimiento por la paz con justicia y dignidad invita a todas las organizaciones mexicanas, centroamericanas, norteamericanas, para que se unan a esta caravana en busca de una ruta de paz y de justicia para detener el sufrimiento que la guerra contra las drogas está causando tanto en Centroamérica como en México, como en los Estados Unidos. En esta guerra contra las drogas los Estados Unidos han invertido en México 2 mil millones de dólares. Por desgracia, la mayor parte de ese dinero se ha invertido en armas para el ejército y la policía, en logística militar. Es necesario que esa lógica de seguridad nacional sea cambiada por una lógica de seguridad ciudadana y humana, donde los recursos se inviertan en la refundación de las instituciones que están muy corrompidas en México, en el tejido social que necesita ser fortalecido, en la educación, en la atención a los jóvenes y en el empleo. Sin ese camino vamos a ahondarnos en la violencia y en el dolor y no vamos a encontrar una verdadera seguridad y una verdadera paz.